ya itu kan ya ribet ya kayak kue lah misalnya kue goblok semulang ya goblok sono kiai yo oh, hati hati gue jadi ini hati hati gue bagian songko pinter gue yo keliru gue bahmon nanti cerita kulo aku tahu di lori wong ngaji kok guyon wae ngaji gue usah guyon jadi bahmon jawabnya lucu ngaji nak rapati soalnya guyon piye roh kitab wis wedi jadi ngaji kok nganti guyon berarti menguasai medan apa kue latihan nyuper iso guyon gak jauh nak nyupir wis sawi. Faham? Berarti sing guyon nek sing guyon kira-kira mutu di kira-kira. Cara nguasai medane Sing guyon. Nak nganggo ilmu iku. Lah tapi akhirnya jadi pamun sing goblok lae mbok guyon bendarani pinter. Perkara kan apa? Ya repot kan. kayak uang latihan omah omah pertama dia mau bujuk dapat dinner agak rumah nabi suwi tenang ya <laughs> gak ngefek kok gak ngefek bujuk ini ngewah mau es turu kan ngefek tinggal <laughs> ngopi eh, ini tante ini struk ya struk struk gak oh serang ngefek oh nawang dia mau bujuk itu struk zaman gak ono kan asal suwi suwi nah nganter nanya ya berubah tenan Nah, ilmu itu kira-kira seperti itu. Kontak apa itu punya pengaruh besar. gak kontak apa itu melane wong soleh itu dua dukung. Orang arah keliru wong soleh. Ya soal kadang kepleset dia ya menungso, tapi wong soleh orang arah keliru. Mane nabi nak muji wong soleh sudah langit. Misalnya ter nabi nate muji wong soleh sung nak guyu ku rada uraan. Nabi nyebut inna min khiyari ummati fi ma nabba'ani al malaul a'la. Kulo napal hadis ini. Teng ikhya wonten, teng khiliyatul Auliya wonten. Inna min khiyari ummati fi ma nabba anil mala'ul a'la. Kauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Jadi seumban umatku sing pilihan-pilihan, sing top-top, sing wali-wali nak guyu banter-banter. Mereka sangking yakinnya jembare rahmati Allah. dan misalnya kalau ngaji nih, ngaji ini tidak untuk apa? Dua orang penghormatan di sini paling ditutup diwolak-walik malah ngel-ngel wong. Tapi nak kita guyu kan malaikat ya seneng bahak iku ridho mbek mulang sunai Rasulullah. Seneng mulang kitab Said Muhammad. Seneng. Ya, misalnya aku ngaji semeneng. Jare sing ngaji ku kurang ongkos tapi <laughs> Tapi nak ketok ceria kan kowe ora mikir nasibku. Nah, akhirnya ya ora ora mbok pikir tenang. ya bebe, ya. gak masalah ya. Wis keramat ora mikir ya ora masalah. Jadi jadi kiai ku sing ceria, ben santrine ora mikir apa? Lah misale kene wis meneng astagfirullah, mugi-mugi kula selamat. Rajikan <laughs> sedilu astagfirullah, mugi-mugi kula selamat. Jare jare santri sing biasa utang jatuh tempo tapi. <laughs> kan orang akan berpikir sesuai cara dia ngalami apa kan? Nak sing biasa damu bojone berdamuk tapi kok mulai. Orang akan menafsirkan tapi nak kiai guyon ceria kan aman apa? Aman. <laughs> ya akhirnya nanti pikir tenan ya alhamdulillah. <laughs> Mesti pikir pangeran. Terus mulane wong salat yo ya kudu seneng. Mulane Nabi ngendikan wa qurratu aini salat. Salat yo ya kudu seneng. Kumpul Habib yo ya kudu seneng, kumpul kiai seneng. Dadi wong ben roh nak kumpul Habib baroka kumpul kiai baroka Orang yang kumpul kiai, kumpul Habib gak prospek, gak seneng. Nak kumpul wong sugih seneng. Ayo iya ribet. Mangane kula buktekno kula kumpul jenengan seneng guyu aku. Aku ya ora prospekmu piye ya ora <laughs> Tapi Allah taala iku ngutus kowe nak kawul aku tenan ku seneng mbek kawul aku sing ngaji. Wa inna wa taala yubahi bikum malaikat pangerane buang gak. Jadi makhluk kaya kowe didug-dugno pangeran ning malaikat. Malaikat kan gak tahu ngaji kuwait asas ya. <laughs> gak tahu blas etkon ora tahu. malaikat Israel pegane nyuwak putih nyawa eh, malaikat malaikat serak kober menjogo neraka wis nah, sing ngaji ya santri iku Allah taala nak ngendikan delok umat Muhammad umat kekasih udah ngaji bakas nopo Gusti bakas keagunganku bakas hukum-hukumku lebih hebatnya nopo Gusti iku ra roh aku kowe akeh tunggale nyembahku kowe ra swarga neraka ra iku ra roh aku. oleh semangat jembahku koyok ngono dan ini anak roh akhirnya malaikat dilu yang eh, berkoti lalu jenis inna wahyu yubahi bikum malaikat Allah itu bangga beku Delok ngomong sing dialog suwargo aku, wahal roh auni, opo roh aku, wahal roh auni jana, opo roh suwargo, buatin gue kondang ora roh wae, semangat gitu, <laughs> coba nih pertanyaan gue gue terus, jae iku paham tora buat, dia ora paham semangat gitu, <laughs> ya ribet, nanti terus nonton gue ya ribet. gak ning riwayat ra ono ngono. Tapi iku bagian dari keanehan. Lah kaya aku guyu paham kan normal. Sing ra paham yo. Oh, iku yo bae malaikat. Oh bangga malaikat. Pangeran bangga-bangga. Wong sugih guyu wajar kan? Pejabat guyu. Iki dhuwit ra duwe. Mulai ora disambut sing wedok, ngwaji senenge ra karo. Kok malaikat itu ya rodok ruwet, kadang-kadang malaikat ya rodok ruwet. Tapi buatan malaikat sing akabirul malaikat, sing malaikat biasa kadang ya ruwet. Sing buatan akabirul malaikat, saya ulang lagi yang tidak akabirul malaikat yang kelas-kelasan, ono papan atas. Hamaratul arsi malaikat papan terus bariku sopo-sopo, ketuanya malaikat jibril. Sono malaikat awamul malaikat. Nah awamul malaikat ini sing rodok drengki bek kowe. Lha kula mboten guyoni dewe Imam Qurtubi, malaikat sing awam iki sing protes ketika atas alu fiha mayusitu fiha sikutima. Nak malaik iku mboten Jibril, mboten Mikail sing takok iku awamul malaikat. Kok santri sing doyan duwe, sing ra jelas lha iku awamu santri. Ora aku, misale ana ana ngritik santri sik iki kelakuane ngene, iku ora aku, aku ora mlebu, sing mlebu ya sing ngene-ngene ngono. Wah, saiki kiai saiki kedonya niku aku ora mlebu, sing mlebu sing ngene-ngene iki. <laughs> Dadi dadi kabeh kok ana aturane napa? Lah ya wa iz qala rabbuka lil malaikati inni Lah terus sing protes atas aliku hum awamul malaikah la akabiruhum iku malaikat awam. Gak mungkin iku Jibril. Malaikat Jibril dua etika, gak mungkin Allah gak keputusan mensomasi. Lu kan protes kan? Akhirnya Mbak Pangeran, wow, cara saya ini digarap nih. Dites, ini jenenge sopo. Ya ora roh atau kenal Hamdani dibedhek ini jenenge sopo Ya ora roh kan, ini Mejobo, ini Kudus kan. Ditakoki Mbak Pangeran, uni, bi asma'i Ya ora roh iki ini Sigang iki jenang kan ya ora roh malaikat. <laughs> Ya ora tau jenang takut itu jenenge sopo. <laughs> ya ora Akhirnya bareng ra ngakoni Gusti subhanakala ilmalana illa. Manusa pinter penggaweane ge jenam, ini seneng duit, Tak iko bos duit, ngerti. <laughs> Iko apa ATM wah. Wah, pinter jan manusa bangsa ngono nih guys. Malaikat kan gak tanya nyekel ATM, takoki pangeran iki apa? Buatin kertas dia apa? Lah nak Mikael yang ngerti senajan ora nyekel kan ini sing berurusan rezeki. Mboten ini mboten guyon, gue tenan, jadi sing protes iku awamul malaikat. Lah iku juga sing protes misalnya ngaji ngene iki terus ana wong ora paham, golek hamdane penake mlebu. Ah, mlebu ora paham mau golek ikan cane niat ngaji. Ketika Allah Ta'ala gak maklumat, saya ngaji berjumatan yang damaran ke rahmat kabeh. Saya protes sama malaikat sing jenis iki. Inna fihim rajulan khotto. Iku ono wong sing tukang salah gusti. Rono iku niat ngaji, gula ikan jane. Mosok keduman, gak terima. Lek iki ora kabirul malaikat, tak jamin. Nek kabirul malaikat iku terpelajar maksudku iku oh rahmate pangeran jembar entuk ra laben. Dunya aku ora kalong, guys. Pokoke walhasil iku los. <laughs> Ribet. Tapi malaikat sing jenis iki iku protes. Nah, akhirnya Allah dijawab humul kaum mulayas kau bihim jali suhu gak tetep tok kabeh wong-wong ngaji iku kaum sing wong sing katut melok iku wis mesti entuk wis ah, niate golek sandal lah pasti <laughs> golek merek sing apik pe ditiru ora pe dicek cek suudzone mosok jare Gus Pak golek sandal apik nyolong sing muni apik nyolong iku sapa <laughs> suudzon kok profesi <laughs> tapi ku tetep lha ya malaikat ya ono sing jenis ngene komplain ya apa tenane Gusti masak. masak mosok wae lah iku ora akabirul malaika dadi sing protes enak klorian kan tersiksa Oh malaikat tuh terkenal rawani pengiran, gak ono malaikat tuh atas alu, iya iki malaikat jenis biya toh jadi. Berhubung kalau ya kecelok wong alim ya tak golek dan tersiksa tak golek ini kitab kitab. akhirnya ketemu, nah, sampean kan gak tau tersiksa. Is tenang. paling takok iki kasih apa <laughs> rusak Quran kena sampean ku wajur ora tau terus sama makna langsung takok apa